asalaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki àdduna bienvenue sur Jegema TV. asalaamaaleykum gars yi kon seetaan leen Jegema TV la chaîne d'information sur YouTube on se donne salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant ci ci télé bu mag bi ngeen xam ne mooy Jegema TV waaw tey nag ngeen amaat fii seen micro territoire ak Diaw Fara ñu war a waxtaane lu rëy waaw maa ngi nii nag sama place jaay ko di ndékki bi Mansour fii laay ndékkee Euh, kii nu mu tuddati Moussa fii laay ndékkee del ñëw fii di fi ndékki voilà parce que ndékki bi macha allah day jaar yoon waaw te du am benn coxes parole kon lépp am na solo waaw ñu xamee ko noonu soxna si maa ngi lay nuyu. mbaa yaa ngi si jàmm. sant yàlla ça va alhamdulilah. tur bi. Lalla Sané. Lalla mbaa yaa ngi si jàmm ba. maa ngi si jàmm ba alhamdulilah. naka Ndiaye mbaa mu ngi dox. waaw ça va alhamdulilah ñu ngi sant yàlla baax. ah mu ngi dox bu baax. waaw ñu ngi sant moom wax dëgg yàlla. voilà loo dundee finalu kan bi nga xam ni fii jël nañ ko. ii macha allah kontaan rek. ah. Mhm. ndax ndam lu yàgg waaw am naa ci mbégte trop ndax ndam lu yàgg bëggoon ñëw la kon tey xale bi ñu koy dem dañu am mbégte la ci ñun dañuy kontaan baax. léegi ñu dégg ni Macky Sall recevoir na leen biir palais ñu ne jox nañ leen cinquante millions léegi yow am na ñu ne nag dafa ndaw am ñu ne dafa bëri yow léegi loolu noo ko gisee. ah loolu moom doy na waaw waaye comme jox nañ leen doon nañ sant yàlla rek xëy na loolu moo doon seen bénéfice rek. mënoon na gën a bëri wala mënoon nañ ko wàññi. non waroon na gën a mën a yokk nag. parce que ak ñaari terrain. Mhm. ah terrain sax mën na gën a yokk ak xaalis sax mën na gën a yokk parce que ñoom lu ñu fi def kenn def ko fi. yow daal loolu nga gis daal. Ah, loolu da laa gis moom. waaw ah, da nga gisoon daal kon ñu gënoon leen yokkal daal. waaw loolu da laa gisoon moom wax dëgg yàlla moom. ah waaw. kon baax na kontaane naa la. ñoo fa. ah koy jërëjëf kon gars yi loolu dégg ngeen loolu loolu la leen laal la loolu la leen laal la wax mooy que ni joueurs yi waroon nañu am lu ëpp loolu waaw kon nañ ko dégg noonu ñu xam ne joueurs yi waroon nañu am lu ëpp loolu xalaatam la wax kontaan naa bu baax a baax maa ngi ñëw léegi ndekki si waat beneen yoon. waaw gars yi comme ni mu leen ko waxee woon rek noonu lay demee waaw nee naa ne tey émission bi dina neex lool papa maa ngi lay nuyu. Waa ñi lay ziar bu baax a baax. Mbaa yaa ngi ci jàmm? Maa ngi ci jàmm alhamdulilah. Tur bi? Sayer Jaañ la. waaw Sayer Diagne gis nañ kaan bi seetaan nga kaan bi waaw ñu bëggoon a xam rek sa gis-gis ci kaan bi ak ak ni gaynde jëlee coupe bi. waaw xanaa kontaan ci rek kontaan ci lool macha allah euh, wax dëgg yàlla sigil nañu lu réew mi namoon la nag euh, mais macha allah daal kontaan nañ trop gis nañ gars yi daal football nañ nice macha allah. rayante nañ bu baax ba indil ñu ndam loo xam ne si suñu maam ak ñu maamaat ñëpp a ko bëggoon mais tey la ko yàlla dogal quoi. première occasion Sadio Mané raté penalty bi boobu loo yëg. waaw xaw nañoo jaaxle nag mais nag euh, am nañ yaakaar ne baal dina baax incha allah. mais bu jëlee dernier penalty bi war koo door dóor mu dugg boobu loo yëg. waaw booba am nañ gëm-gëm day day dugal. Ah. loolu moom waaw gëm-gëm moom demoon amoon nañ ko moom te amuñ ci woon tiit di daal. léegi ñu ñibbisi nañ ñu gis gaynde yi niñ leen teeroo Macky Sall recevoir ne leen jox leen cinquante millions ak ñaari terrain loolu loo ci xam. waa mérito nañ ko mérito nañ ko wax dëgg yàlla loo xam ne si moom réew mi ñëpp a ko soxla woon ba tey ñoom ñu indi leen ko fii mérito nañ lu ëpp loolu daal. waaw am na ñu wax ne daa tuuti de. Euh, waaw ba tey bu ñu ko mën a dolli baax na wàññiwul dara mais daal mérito nañ ko daal. Ah. luñ leen jox jar na ko. ak ñaari terrain. ak ñaari terrain waaw ba tey buñ leen dooleel baax na mais luñ leen jox rek mérito nañ ko quoi. mérito nañ loolu. mérito nañ lépp loolu. te yow ànd nga ci ñu yokkal. ànd naa ci kay ànd naa ci kay waaw waaw. ànd nga ci ñu yokkal ànd naa ci ñu yokkal leen kay bu baax sax. waaw kon dégg nga la Sayer Diagne nee na ànd na ci ñu yokkal gaynde yi liñ leen jox. ànd naa ci ñu yokkal leen bu baax sax mérito nañ ko wallaahi. waaw waaw kon kontaan nañ kontaan nañ góor gi. waaw merci jërëjëf kontaan nañ. aywa jërëjëf ah, ok kon ni ma leen ko waxee woon rek noonu la demee ni ma leen ko waxoon noonu lay demee ñu bëri ñii nee nañ ànd nañ ci ñii nee nañ ànduñu si mais lépp dina leer ak Jegema TV sama kay war a maan tey du yomb de tey jii topp ma ñu dem nii. xewoon noonu la demee sur Jegema TV maa ngi taxaw ak benn soxna soxna si nuyu naa la. del fay naa la. mbaa yaa ngi ci jàmm. sant bu baax alhamdulilah. tur bi. Fama Faye. Fama Faye. Mm. Fama Faye mbaa yaa ngi ci jàmm. sant bu baax maa ngi sant alhamdulilah. waaw seetaan nga kan. waaw seetaan naa ko waaw. début match bi loo gis ak ak ak ak ba match bi jeexee. début waaw c'était trop difficile un peu aussi c'est pas trop mais alhamdulilah. mujjee nañ ci. première occasion Sadio Mané teg penalty raté ko. waaw loolu moom du du du lu bees ci ñun parce que gis nañ faral nañ di gis Sadio en général muy raté mais kuy tir mooy raté kanam. lan nga yëg instant boobu ba mu raté ba. ah tiit. ak stress waaw tiit naa franchement parce que pour man c'est fini quand même yaakaaroon naa ne égyptiens yi gagné nañu quoi biñ biñ kii mais alhamdulilah. mais ñu dem ba dernier moment dugal gagné Sadio Mané jëlaat bal bi instant boobu lan nga yëgaat. contentement parce que dama xam ne kii am na courage te le fait que mu jël bal bi ça montre que ni kii découragé wul donc sûrement daf ko daf koy dugal boobu moom euh, jàppoon naa ne carrément day dugal bal bi bi mu jëlee bal bi moom boobu boobu moom xamoon naa ne day dugal moom. kontaan nga si niñ teeroo Lions yi. bu baax kontaan naa. demoon nga baax non mujjee ma dem nag. mais kontaan nga. kontaan naa franchement ñëpp kontaan nañ comme sénégalais yi ni kontaanee rek. ok mag. Macky Sall recevoir na leen biir palais jox leen ko ci nekk cinquante millions. Mhm, waaw léegi doo gisee loolu. waaw lu neex la lu lu lu rafet la aussi parce que kenn amul seen fay le fait que ñu indil ñu coupe bi Sénégal rek loolu amuñu seen fay quand même loolu acte la rek boo xam ne dafa rafet mais amuñu seen fay cinquante millions du dara. léegi am na ñu ne dafa tuuti am na ñu ne dafa bari yow pour yow. bon peut-être foofu la loxoom yam peut-être euh, foofu la foofu la ci yow yam pour mu jox leen c'est pas moi. ok yow daal kontaan nga ci kontaan nga ci. en tout cas ni ñu leen accueillir kontaan naa si bon Sénégal yi li ñu leen teeroo neex na macha allah. en tout cas coupe du monde bi ñoo ngi koy waajal de. incha allah ñoo ngi koy waajal dañ koy jël. ah incha allah dañ koy jël. loolu laa yow loolu nga gëm. loolu laa am sax. looy wax équipe bi pour ñu pare ko. bon ñu gën a jàpp rek te fàtte liñ liñ romb gën a gën a concentré wu ci liñ jëm quoi. Hmm. loolu mooy l' essentiel. gën a liggéeyaat gën a liggéeyaat waaw. Ah, merci beaucoup. merci beaucoup si kontaan naa ci yow. voilà kon noonu la demee. noonu la demee waaye say gars yi namm nañ Sénégalais yi oh gars yi kontaan nañu yaa ngi dégg réaction yi ngay dégg ñii nee nañ tuuti na. ñii nee nañ bëri na ñii nee nañ mën na gën a yokk dina gën a leer toppaat ma ci kanam topp voilà kon noonu lay demee li ma la waxoon rek noonu lay demee dinañu wër dëkk bi yëpp ku ci nekk mu jox ñu point de vue am gis ngeen fi ñu jógee maa ngi saat sama ñaari baay faal yi ma ñëw siyaare leen waxtaan ak ñoom Góor Fall siyaare naa leen. delloo siyaare yow. mbaa yéen ngi si jàmm. yaa ngi sant yàlla bu baax. tur bi. tur bi Momadou Kane la. Momadou Kane. waaw mbaa yaa ngi si jàmm bu baax. waaw maa ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah seetaan nga Kane. oui seetaan naa bu baax seetaan naa match bi de. Hmm. waaw. léegi loo gis. ab match bi moom ñun moom fierté rek fierté rek lañ gis parce que mbette la si ñun parce que Sénégal bu amee bu demee ba am loo xamante ne tey jii ñëpp loolu lañ doon xaar ba ñu am ko dañuy dolli sant yàlla rek ñoo xam ne lii yàgg nañ kaa xaar. mais première occasion Sadio Mané teg penalty raté ko instant boobu loo yëg. waaw ah, instant bi moom parce que man mun naa wax ne ñun ñun dañoo déggoon loo xamante ne ni amoon nañ confiance quoi. loolu lañ mën a wax Sadio Mané raté na penalty yi mais bu tax ñu bañ a bàyyi dañoo jàppoon fu ñu jàpp ñu xam ne lu mu métti métti match bi Sénégal ko moom. parce que boo xoolee jeunes yi si Sénégal fii sax loo xamante ne final bi bu mu demee lu ñu musul gis si Sénégal loolu lañ gis parce que booy dañoo apporter affaire bi teg ko seen loxo affaire boobu nag dina may gars yi confiance ñun Sadio Mané bu mu ratee penalty bi loolu touché wuñu ñooy jàpp seen ñu xam ne lu métti métti dina ñëw. waaw léegi dernier dernier moment Sénégal teg penalty yi dugal gagné Sadio Mané jëlaat bal bi te moo raté woon première kii bi léegi instant bu loo yëg. ne instant boobu noonu wax dëgg fa neexee yàlla moom. Mm. li ma nooy yëg sama xol man mun naa ni man kese ko xam ak yàlla suñu borom. bari ki yàlla. da ngaa tiitoon quoi. tiit damaa tiitoon ba mënu ma seetaan laajal booy bi ni man ak moom ñoo doon seetaan match bi mais Sadio Mané bu mu tegee bal ba commencé arrière ci laa génn gàlle bi. laa xam ne carrément Sadio Mané dugal na bal bi. waaye ah, boobu da nga gëm ni day dugal. Ah, wallaay dama ko gëmoon de. léegi kontaan nga ci diñ teeroo gaynde. non mu kontaan trop sax. demoon nga demoon naa waaw. mais kontaan nga bu baax waaw ah, kontaan naa bu baax a baax. dañuy ñaan yàlla rek. waaw comme déwénati rek incha allah ñu jëlaat ko rek. ok léegi Sénégal euh, gaynde yi Macky Sall recevoir na leen. Mhm. biir palais. Mhm. léegi mu jox leen ku ci nekk cinquante millions ak ñaari terrain loolu noo ko gisee. waaw loolu noonu man mun naa wax ni waaw sant yàlla quoi. sant yàlla parce que loolu lañ doon xaar loolu lañ doon xaar si ñoom suñu amoon lu ëpp loolu sax dañ leen jox lu ëpp loolu mais xëy na rek xam nga Sénégal instant dafa nekk si ay tolof tolof ay jafe-jafe xëy na loolu na tamit mun naa wax ni mun nañ see jàpp rek nañ gom gom gom rek xam nga yokk seen jom rek équipe bi man mun naa wax ni waaw li may ñaan yàlla rek mu bañ a tas quoi comme nu mu nekkee nii ñu tee ko ba waaw ba ba ba jeunes yi instant ay jeunes rek ñoo nekk si équipe bi. léegi am na ñu wax ne dafa tuuti cinquante millions yi leen jox am na ñu ne dafa tuuti mais am na ñu ne tuutiwul yow. non man mun naa ni loolu noonu nañ ko téye rek nañu nañu xam ne carrément instant Sénégal mooy loolu quoi. tuutiwul quoi tuutiwul voilà man mun naa wax ni tuutiwul. yow buñ la ko joxoon tey nooy def. non man buñ ma ko joxoon instant bii nii. Ah. xam nga man instant bii ndaw laa am na loo xamante ne mun naa wax ni sama esprit eggagul foofu sax mais suñ ma ko joxoon man instant bii nii. non dinaa dinaa dinaa si produire lu bëri quoi. dina produire lu bëri ci cinquante bi. waaw. kon ñoom daal mën nañu koy téye te xam ne ndaw li soxla nañu. waaw billaahi. waaw bu leer kontaanee naa la. waaw yow jëfee aywa Diop siyaare naa la. ah dalal siyaar. mbaa yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm bu baax. tur bi. man Mamadou Massina Niang la tudd. voilà Mamadou Massina Niang se seetaan nga seetaan nga kan bi. waaw seetaan naa ko. nga jógee à la fin loo gis. ah kontaan rek. Mhm. waaw kontaan naa trop. Mhm. waaw sama xol sedd na lool si Sadio Mané. waaw. léegi Sadio Mané teg na penalty raté ko première première occasion Sénégal. ah loolu na noonu la naroon demee quoi. Mhm. loolu la yàlla dogal. mu raté premier penalty mais tiitaloon na ma trop parce que man demoon naa ba découragé wax dëgg yàlla dama demoon ba ne ah kon suñu mag yi doon wax dëgg la coupe du mos a dugg Sénégal man demoon naa ba jàpp loolu waaw. léegi ñu demaat ba dernier moment ñu daal di yëkkati penalty dugal gagné Sénégal am ko Sadio Mané jëlaat bal bi instant boobu doo yëgaat. bon instant boobu noonu tiitoo naa tamit parce que man mas bi yëpp laa tiit parce que man su ma toogee instant bu ma toog nii dañ ma joxoon benn boolu laax mu lekk mënu maa lekk sax. mënoo lekk boolu laax. mënu ma mënu ma lekk boolu laax bi sax sa waa ji sax moom dina ma ko te. dañ ma jox boolu laax bi kaay lekk mais bu wax sax mënu ma ko li may laaj mas bi ñaar ñaar séeréer bi dugal gañe bi man xam gars yi wax xam nañ man dugal gañe la de mais man demoon naa ba tiit. ndeysaan ndax saa boobu da ngaa da ngaa Man- frictionné wu. ainsi nit ñi ni muy waxee day mel ni man nit ñi fu sori lañ taxaw di waxee man. ah sama noppi man lu may dégg man nit ñi day mel ni fu sori lañ taxaw di waxee man dégguma dara. déggoo dara instant boobu. dégguma dara billaay tiit rek. mais yow bëgg nga Sénégal de. billaay surtout Sadio Mané moom Sadio Mané man buy fubal Liverpool man benn bii bu ko dugalee neex ma. na dugal ay 5 bii kay. Sadio Mané. billaay wallaay taal kon su fekkee Sadio Mané mooy wax. billaay man dama bëgg Sadio Mané de. ndeysaan xaw ma kañ laa def ba gis na laa def ba gis ko de. non da nga koy gis ndaxte yaa ngi jege ma TV ci kii bu mag bi. Hmm. ci dama bëgg Sadio Mané. léegi léegi instant bi instant bi Sénégal euh, demee ba ba ñëw fii nii Macky Sall recevoir na leen jox na leen cinquante millions ak ñaari terrain léegi nag am na ñu ne dafa ndaw mais yow. ah kon ko dëkk Sénégal lañ nekk Sénégal dëkk bi moo toll foofu rek pour man gars yi dinañ wax ñi dëkk bi amul xaalis ñi di wax dëkk bi am na xaalis mais dëkk bi patron yi ñoo téye xaalis yi man lu ma gis moom si man man bëriwul tuutiwul tamit. bëriwul liñ leen jox. liñ leen jox bëriwul. ak ñaari terrain. Ah, lu ma jàpp daal bëri kon ay joueur lañ. Mhm. dañ leen waroon jox dañoo war a kontaan Macky Sall dafa waroon kontaan jox leen man cinq terrain sam bu leen ko joxe man man loolu dina seddal sama xol. liñ leen jox bëriwul buñ la ko joxoon yow tey nooy def. tey jii su ma ko suñ ma ko joxoon. Mhm. dëgg yàlla moom xaw ma sal man man daal xaw ma na laa lay wax parce que dama kontaan ba xaw ma fu may nu may def. fu mu nu may wax ak yow nii sax mhm. dama kontaan trop. Hmm? billaahi mais mais xam naa ne kontaan nga mais tamit cinq millions euh, cinquante millions buñ la ko joxoon en tant que jeune. boobaa nooy réagir. loolu naa ko jox sama papa mu xool nu muy def. li mu ci def rek baax na. lu mu si def baax na. ndeysaan waaw. waaw kon dégg ngeen loolu gars yi kontaan naa leen bu baax de aywa jo aywa mbégte ci yéen waaw kontaan nañ bu baax voilà kon lii laa leen waxoon rek ci émission bu mag bi tey moom dara du leen raw ndax ñi boo leen xoolee ni ñu toogee nga xam ne Séné mbégte mi la ñuy dund ba léegi mbégte mi la ñuy dund ba léegi ñu bëgg Sénégal waaw kon xam nañ ni Sénégal ndaw yee ko yor ñii demoon nañ supporté ji kii nee na Sadio Mané bañ ko jour bi jour bi mu def penalty bool lax bi yor sax mënu ko lekk kon xam nga ni kii am nga fu ko équipe bi toll voilà kon gars yi kontaan naa ci yéen baax a baax sama cameraman toppaat ma rek ma defaat nii waaw kay gars yi comme ni ma leen ko waxee woon rek ñëpp la ñuy jël instant bi ñoo ngi suñu benn yaay booy bu baax boo xam ni waaw ñoo bokk koñ bi yaay booy bi nuyu naa la maa ngi lay fay. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. tur bi. Aji Njaay. Aji Njaay mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax. waaw alhamdulilah seetaan nga kaan bi. seetaan naa ko ba mu jeex tàkk. Mhm. waaw toog naa trois jours yoo xam liggéeyu ma. Mhm. parce que lu ko jar ko jar. Mhm. vraiment xale yi ay jàmbaar lañ. macha allah sagal nañ ñëpp. Siggil nañu ñépp, kontaan nañ lool si ñoom, di leen ñaanal yal na leen jig ba yeneen, yeneen, yeneen topp si. Sadio Mané teg penalty bi première mi-temps dóor ko raté ko instant boobu lan nga jëg yaa booy. waaw tiitoon naa tuuti nag mais dama gëmoon ne xale yi di yàlla ku sonn rek di nga fayee ko te vraiment sonn nañ jàmbaar lañ ñoo dominer match bi yëpp te Sadio Mané yéene bi mu am si Sénégal bi muy dem yéene moo ëpp loo gis yéene bi mu am rek tax na yàlla may ko ndam. lu sedd guy bi mu ratee penalty bi ñëpp tiit nañ moom. Mm-hmm. mais tamit après bi xale yi commencé waatee da ngay gëm da ngay gëm yàlla mais tamit da nga koy wóolu. Mm-hmm. te wóolu nañ ko yàlla may nañu ndam. léegi dernier moment dugal gañe Sadio Mané mi raté woon penalty bi moo jëlaat penalty bi pour dugal gañe instant boobu lan nga yëg. waaw kontaan nag bu baax a baax a baax. Mm-hmm. vraiment bi mu koy tiiree sama waa kër ñëpp a simmeeku ji. ndax tiit mais man dama leen ne woon day dugg yàlla baax na. Ah, gëmoon nga ni day dugg. man gëmoon naa ne day dugg. parce que sama doom bu ndaw bi simmeeku ji na ma ne ko toogal day yàlla daf ñuy may ndam parce que nag ku sonn da ngay jariñu te vraiment sonn na te am na yéene ñëpp a kontaan. léegi euh, ñoom seetaan nga seetaan nga bañ leen a teer su fii tamit. seetaan naa ko bu baax kontaanoon nga. tarap dama tëj sax te jiw ma te jiw ma 13h laa tëj. dem seet ànd ak feet bi. jàppale leen topp leen ba mu jeex tàkk. léegi Macky Sall recevoir na leen jox leen ku ci nekk 50 millions ak ñaari terrain ñii nee nañ nag dafa ndaw ñii nee nañ mënoon na ko ëpp. yëguma woon loolu sax nag. waaw jox nañ leen cinquante millions ak ñaari téere. kenn ku nekk cinquante millions. waaw mérito nañ la ëpp lool. mérito nañ lu ëpp lool. yow pour yow waroon nañ leen jox lu ëpp lool. waroon nañ leen jox lu ëpp lool parce que nit diggee bor la moo leen laaj ndam. Mm. ne leen bu ngeen ma ko indilee di ngeen kontaan. Mm. mun man daal pour man xeeb naa ko. xeeb nga cinquante millions. cinq xeeb naa ko. tey ji buñ la ko joxoon nooy def yaa man buñ ma ko joxoon naa leen jox ku nekk cent millions. tuddee leen benn site nag tax ah waaw. soo yaay muy kontaan na de léegi loo loo leen di wayal Lions yi. di bul dugg ci yooyu. non wayal leen rek. xanaa ko tamit boo kontaanee na faaw nga wayal leen seen xol fii. ah damay ñaan daal yal na leen yàlla defal jàmm ak xéewal ak sutura may leen wér. Ah. waaw rek. waaw kon jërëjëf yaa ngi waaw kontaan nañ. kontaan nañ bu baax a baax. waaw kon gars yi ba tey ba tey rek ñu ngi ci émission bi sama yaay booy kontaan na de ku yaa kontaan nga moom. waaw li mu leen dig nii Macky Sall beneen yoon da koy teg sa loxo xam naa. waaw ah waaye mu wala mu laajte rek xam nga rek boo waxtaanee moom. Ah. xel du doy. xel du doy waaw mu laajte ñaata lañ leen war a jox. ñaata lañ leen war a jox. buñ demoon ci yow looy wax. ah bu ñu yemoon ci man ma ne leen jox leen ku nekk cent millions jam ñaajo bee mu leen utal terrain mu utal leen fa ngandam sit waaw ku nekk ak sa appartement bu mag incha allah. ah loolu neex na loolu neex na kon gars yi ba tey ñoo ngi ci émission bu mag bi yaa ngi kontaan nañ bu baax a baax ah ok jërëjëf. comme ni ma leen ko waxee woon rek noonu la demee maa ngi taxaw ne ak sama yaay booy yaay booy nuyu naa la. maa ngi lay fay bu baax moom. mbaa yaa ngi ci jàmm bu baax. maa ngi sant ku tedd ki bu baax. voilà alhamdulilah seetaan nga kan bi. jaajëf waaw waaw seetaan naa ko bu baax. mais noo gisee kan bi. taw féex rek sant sant bu wér rek. sant ah. mbégte rek bu yaatu. waaw léegi première occasion Sadio Mané teg penalty bi raté ko instant lan nga yëg yaa booy. waaw waaw yëg naa lu doy waar lu doy waar waaye da ngay ànd ak gëm yàlla rek. boo gëmee nit ki moom da nga koy gëm à fond xam ne jeexagul dina ñëw. voilà léegi dernier moment dugal gagné Sadio Mané jëlaat penalty bi tam moo ko raté woon instant boobu lan nga yëg. waaw boobu dañoo jël lépp comme li ma ko wax delloo lépp Cheikhul Khadim waaw ginnaaw yàlla ak yonent bi delloo lépp Cheikhul Khadim waaw biir nañ ne ñaan nañ ko ñaan boo xam ne ñun amoon nañ yàkkin ne dina ñëw ndeysaan waaw. léegi kontaan nga ci niñ teeroo Lions yi. waaw bu baax xeeb nañ ko sax. Ah. waaw xeeb nañ ko bu baax. léegi Macky Sall recevoir na leen jox leen ku ci nekk cinquante millions ak ñaari terrain am na ñu nag ñu ne loolu dafa ndaw. waaw il le mérite ah il mérite plus même. li ñu def dafa rëy ku def lu rëy am lu rëy. waaw. waaw waaw gars yi kon noonu la demee waaw instant bi ni ba léegi ñoo ngi ci ñoo ngi ci micro trottoir bi jaaxaarloo ci suñu papa suñu xarit papa nuyu naa la. waaw maa ngi leen di fay bu baax. mbaa yaa ngi ci jàmm. sant yàlla alhamdulilah. tur bi. man maa ngi tudd Baye Naar Dieng. Baye Naar Dieng. waaw dëkk Tivaouane Peulh lañ. ndeysaan mbaa yaa ngi si jàmm rek. ñu ngi si jàmm bu wér alhamdulilah. papa seetaan nga kaan bi. oui kaan bi seetaan nañ ko commencement ba fin vraiment. loo yëg. non contentement rek comme ni Sénégalais yëpp yëg rek. vraiment kaan bi kay wax dëgg yàlla ñëpp a kontaan. ci ci suñu suñu doom yi. waaw ñëpp a kontaan vraiment ndam la ñu indil. rëy na lool parce que namu Sénégal la waaw ñëpp a ci kontaan. première mi-temps Sadio Mané teg penalty raté ko instant bu lëngee. non Sadio Mané bi mu raté euh, penalty bi kuy wax dëgg xam nga ne am nga émotion métti woon na mais nag téerewul bi mu paree moom ci boppam sax dafa encouragé nit ñi parce que dafa wax ni nañu jóg liggéey parce que affaire bi ñun la après ñu bari seen xel xaw na dal ci loolu. waaw. dernier moment Sadio Mané tegaat penalty bi. waaw gis nga ko gis nga ko ñu daal di xam ne la ma waxoon rek confirmé na ko. mu war na ni lii tey ya euh, vraiment Sénégal tey yàlla moom la àndal. yàlla moom àndal di leen sant di leen ñaanal. di leen gërëm lool nag vraiment liñ def moom ñëpp kontaan nañ ci. bon di dal di beral nag sama doom Bamba Dieng. Bamba Dieng parce que man Baye Naar Dieng Bamba Dieng. di xamal waa Sénégal ni nag bu ñuy di bàyyi Bamba Dieng parce que Dieng dafa am solo ci affaire yi de. boo xoolee kër sëriñ boo dugg. wala kër kilifa goo dugg da nga ciy fekk ko sant Dieng. kon Bamba Dieng aussi boo xoolee bi duggee ci équipe bi rek coupe bi daal dina ñëw Sénégal. léegi euh, Sadio kii euh, gaynde yi seen Macky Sall teeru na leen ba pare jox nañ ko ci nekk ñetti millions am su ne loolu dafa non ma ne non non non nañ sant yàlla vraiment dañuy kontaan ci président li mu def rafet na parce que xam naa ne moom bu bu ko bu amoon lu ko ëpp dina leen defal lu ko ëpp. suñu demaatee indiwaat yeneen coupe mu gën a neex rek. yow daal loolu nga gis. waaw loolu laa gis bu ñu ko tegal sa loxo pour pour loo leen war a jox côté financement loo leen di jox. ah lu ma leen di jox ah li leen Macky jox baax na daal en tout cas. yow daal loolu nga gis ni baax. loolu laa gis ne baax na. kon baax na kon kontaan naa. waaw. ok ah, jaajëf. Ah, ok jërëjëf. Ah, ok kon noonu la demee moom nee na loolu la gis baax na kon baax na. waaw waaw instant moom maa ngi ci place bu baax bi maa ngi place bu Baye Fall Baye Fall ci station bi fii Tivaouane Peulh borom café gi nga xam ne lu mu njarul baaxul waaw man ñëw fii rek mu dóor ma doos toog ànd ak moom tali bi dafa xaw a métti. billaahi waaw kon noonu la demee gis ngeen tey li ci waxtaanee. am na solo bër na si ñoo xam ne nii tey jii nii man daaj nañ ma si tali bi ñii nee nañ jar na ko ñii nee nañ moom mën na leen jox lépp loolu ñii xeeb nañ ko mais lu ci mënti am rek kontaan nañ bu baax a baax ci li nga xam ne loolu ñu gaynde yi liggéeyal kon gars yi émission bàyyi noonu di nuyu sama cameraman bu ñaawal bi Mansour beneen yoon dama boole keneen am des pa bu ñaaw bi Pape Niang bu ma toppati Pape Niang bu ma toppati balaa wax ak yow di nuyu sama gars yow ak Kër Masar Malika yëmbal buun waaw ak waa Podor ñu waa Podor ak waa waa waa Thian Pël bi xam nga di bëggee gars yëpp waa Lac Rose waa Kër Bala bëgg naa gars yëpp Fall door ma café ma naan voilà noonu la demee ci café gi rendez-vous semaine prochaine incha allah kaay ma jaay la café ay loo bëgg café kaay ma jaay la café Fall kaay jégalu mbuusi ma jaay ki café ci kanam la ci kanam la café café Mansour yaay fay kaas bi de Mansour yaay fay café gi de ma may la ma may la mayuma la mayuma la ah ci biteel bi la ñuy kii suukar bii nii ah ah ah ok nii lay demee tey Fall Fall moo naturel de dañuy wax ni café kenn du ko toggaale ak suukar si ah ah ok bii nii maam yow su may damaa bëggoon a jaay mais ñoo ngi may mujjee jaay sax laay laay law waa eh waa eh waa lii lan la lii yéen ma wax loo quoi. non mais mais kontaan nga ci kan bi tamit kan waaw ba mu baax kay. kontaan nga ci de ah waaw ba mu baax. mais gars yi liñ leen jox am na ñu ne dafa ndaw am ñu ne ndaw 50 millions lañ leen jox non lu seen wërsëg la lan jox rek. ah lu seen wërsëg la lan jox. seen wërsëg lañ leen jox waaw kon yow ànd nga ci loolu bu baax sax. ak ñaari terrain Diass ak Dakar. ba bu baax sax nañ dolli terrain yi terrain yi moom surtout Diass Sénégal. léegi ñu dolli joueurs yi loolu nga gis. joueur nañ xool rek boo amee fu gën a baax tamit ñu placé war yeneen rek. léegi xaalis bi nag doy na wala cinquante millions. waaw bu ñu defee leneen rek ñu dool war xaalis rek. ah bu ñu defaatee leen ñu dool war xaalis kon yow daal loolu nga gis. bu baax léegi bu ñu ko tegoon sa loxo yoon nooy def. comme nu ko Macky doxalee noonu laa ko doxalee rek. ah waaw yow moment bi bu ñu la joxoon cinquante millions ak ñaari terrain. lu may def. Ah. ah am na ay projets yu ne si kanam. àggali samay projet rek. ah waaw nit ku nekk ak projet ñun seen projet football la. ah seen projet am na leneen la man peut-être maa ngi si yar bi. ndeysaan maa àggali seen émission. éleveur nga éleveur la. ah waaw éleveur nga. waaw noonu la demee nag. yow moom xam naa ne ku ku mer ak yow du lekk yàpp. su la nga lekk ginaar. nga ne wa waaw. kon neex na. ak wax la ngeen wax quoi. dégg nga loolu ak tànk xar. ma may la. ñaaw ma may la. ñaaw mayu ma la. fii mooy place bi. waaw fii la waaw. fii mooy place bi quoi. fii mooy daara ji. makaanu Baye Fall café gu baax gi rek. fii la nekk ma makaanu Baye Fall. non bii moom café bu baax bi la. bu non bu baax bi la ñuy jaay sax. bi ak nu Touba maam Cheikh rek. foo mënta nekk depuis croisement Kër Massar ba fii rek. dana am place maam Cheikh fii la. maam Cheikh fii ñaari maam Cheikh la nag ñaari maam Cheikh au carré. benn maam Cheikh moo ne si biir benn maam Cheikh mooy dañuy jaabante daal. ku si gën a gàtt loxo rek bu ñu amee client dañuy ñëw taxaw jaay ko delluwaat suñu liggéey duñu yàqal dara. noonu la demee nag. kon jàppalante bi la. jàppalante bi la. su ma fi ñëwee man damay liggéey mais saa su ma fi ñëwee fekk mu jàpp. man am si jaay maa ngi moom benn lañu. Mariama Jaay sax. ku jeex na da fayagoo tamit. est-ce que dinaa fay. waaw wala ma may la ko rek. ah loo ci def baax na de. waaw kon jeex na. ah loolu kon. waaw fay ko. ay gars yi. kàlla gi dama ko bëggoon a dama ko bëggoon a liggéey mais xam naa ne Papa Faye Papa Faye fii mooy. waaw fii mooy fii mooy baax ka mais non Papa Faye. ñaaw may bëla.